Heavenly Heavenly Father, we are so thankful this morning for the privilege you have given us as a citizen family to worship you Okay, happy Sabbath po sa inyong lahat. Mga kapatid, happy Sabbath. Yan. Okay. So, ang, ang natin sa series ng ating lecture ay uh, Integration of Faith and Learning sa CST Faith. Meron po bang ibang faith? Meron po ibang faith? Ayan. Uh, last night, ano? While, uh, may siyo, may way. Oh, maganda. Meron ko, Pastor. And yun yung mga training treasure ko, actually bilang educator dito sa CSD, particularly sa, sa chemistry. Yan. Uh, ah, mamaya, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga yun. Now, before we give the time to our speaker, Pastor Felicitas, uh, meron 大一次。 alas 4 kagabi na ating uh, natutunan. Pero kung gusto mo share ng isa, volunteer, ibino-volunteer ko si Brother Harris. <laughs> na, ano ba mga points na natutunan natin kagabi? Introducing students to Jesus as their Savior should be the ultimate goal in every Christian classroom. So ini iniisip ko kagabi, paano ko i-introduce si Kristo bilang ating personal na Savior kung nagtuturo ako ng stoichiometry sa Erasmus ng uh, ah, biochemical processes sa ating mga estudyante. Mahirap yun. Di ba? Medyo talaga kailangan na ma-introduce natin si Kristo sa kanilang buhay. Yan. Marami sa ating mga estudyante, unbelievers pa. And as educators, dito sa CSP, yun yung isa sa ating mga goals. Yan. Pero gusto mag-share?